Saluton al tio, ja ni via dio. Hodia mi mia lidas kun mia panjo, a uh, ni simple esploras la lokon, kai poste mi kredas ke ni idos al kineo. Do jen la nova auto de mia panjo. Es <laughs> es tre linda. Ah, dum la passintae tagui mi ne filmis la domo la internagion de la domo cera efective ah, gripo trafis mian panion ca ah, mian pacion do ji nun in la domo ka ji eses in tre mal bona stato do mi simple ne vols causi multa da chaoso per video blogado en la domo do espereble pos calcai tagui mi povos montri al vi la internagion de la domo se jis tiam mi nur povas filmi externe Bonvenon al... Kiu <laughs> Yes, mi scias ke gi estas la plej granda urbo iom ajn. Do, jen la unua loko kiu ni vizitas estas la Reĝa Botanika Ĝardeno. Mia panjo ĵus diris al mi ke ĝi volas delonge veni ĉi tien, sed ne havas kialon kaj nun havas kialon pro tio ke mi estas ĉi tie. Mi ŝatas ĉi tiun pordegon. Mi filmas ĝin. Do jen la plano ni estas ĉi tie, sed ni intencas iri tien por vidi la indiĝenaj plantoj uh, poste ni idos al cafeo en la mezo kai poste ni idos tien mi fargesas kio es tie kai ie tie es tas antartika um plantaio au io tie shines im stranga sed ni vidos mi panio jus didis che la odoro ci tie es tre bona kai mi consentas con gi havas a eh, tre interesan odoron sed uh, la la montenilo la etichedo kiun mi jus legis ci tio es es collecto de australia e arboi sed mi ne ni mantau vidis ilin do eble venas de alia parto de la lando ci tie kai ci tio estas la horologio el floroi evidente mi panjo tre shatas gin. Kiel mi jam diris, mi patro estas konstruisto, kai unu el la aferoi kiun gi konstruis estis citiu lageto citie, um, antau kelka iadoi. Kai citiu estis la anua foio, kiam mi povis veni citien, kai vidi gin. Do la foldfolio, Citiu muro est construita ant aut iadoi cae lau la homo ciu construis gin al gruppo, mi supposes, la loca registrado. Oni construis gin por forpeli la grilloin. Grillo estis slango por cangrurui, cera ili essence est grandai grilloi. Citiu i florui aspectus tre misterai, cae... Oh, ah, rigardu ciel ros colora ili estas. Do ni just fin esploris la region botanican in Giardenon, nun ni iras por trovi ion mangingan. Do eble vi pos vidi tiun butikon kiu estes malon mi, gi vendas libroin. Do mi en iris hazarde, ca mi petis, nu, ciu vi havas esperanta libroin. Ca effective, ili havis unu esperanto libron, do kompreneble, mi accetis gin, cae nun mi vols montri gin al vi. Do atendu momenton, mi devas trovi sid locon. Ecce. Okay. Do, la libro un mi jus aĉetis de la butico, estas citio. Mi credes che ci libro esso suffice fama, Teach Yourself, cae gi estas de J.C. Wells, Esperanto Angla Vortaro. Tamen mi ne havas a exempleron de gi, do mi estas tre gioi plena per tio. Do mi just revenis de la urbo con mia panio. La ola blecado de mia patrino nun estas vesper mangio, do mi iras tien par vesper mangi a uh, minas kion mia panjo ku idis se dividis au vidos Yes, ni vidos o uh, manja do yen la ludo esence estas kelka karaktero ki un vi povas elekti mia prato ciam shata selekti la roboton uh, pro tio ke gi havas hokon kion mia prato povas pafi kaj tio helpas gin gin a uh, por <laughs> <laughs> Ah, vi, vi simple vidos. Gi helpes al mia frato ah, pli rapide voyagi tra la mapo. Do, senza ci tiu ludo es tre simila al PUBG, uh, ah, vi havas uh, teamon, kai tio consistas el tri homoi, do, jen mia frato, jen la aliai du ludantoi, simple esos harazardai ludantoi, do, ne esos amicoi de mia frato, kai nun ili devas electi locon, flugi tien, ca tiem la batalo comencijas. Do mi suppose ca mia frato volos uh, flugi al tiu dometo. Ah, vi povis vidi. Tio tie, jen cien mia frato nun flugas. Ca esence la celo anue nue simple trovi papilluin, cugluin, kiel eble play rapide, porque aliei ludanto ne povu uh, mortigi vin. Do... Ah, ca vi volos trovi shieldoin. Do... mia frato jus usis esian hokon por uh, flugi al supro de la construajo di prenis uh, papilon kai kugloin kai nun mi credes ke gi simple devas trovi shieldon Yes, yes. Ciu, oh. Uh. Kai shine mi frato es tre contento per ci tiu papilo, ci tiu machine papilo. Uh, ah, ancora kai esse sa uh, tre diverse livello de papilo kai shieldo in ci ludo. Essenza se vi trovos iun qui es grisa tio es so plei malbona la play malpotenza che poste estas blua che estas pli potenza kai tiam postio estas uh, purpura che estas presca la play potenza au la play uh, forta che laste estas ora che estas tre mal ofte in citiu ludo sed se vi trovus uh, oran shieldon au oran um, aldonaggio in per via i papilui che significa che vi estas presca ne Do mia frato non simple voyages cerca la mapo serciante shieldoin kai ancal malamicoin. Do ni simple rigardu gin kiam gi faras tion. Kutime la celo estas uh, ludi kun via aliai teamanoi, do ili helpas vin, uh, eh, kai vi devas labori por mortigi la malamicoin, sed evidente mia frato tute ne helpi la aliaen, char simple idas tien kien gi desiras. Do in citiu ludo vi devas esti iom kai auskulti, Char ofte vine vidas sed malamiquin, sed eble vi aldas la spuruin de viai malamiqui, ca tio signifas ca eble ili estes in la alia chambro tuia put vi al eble super vi. Do, se vi ne auscultas, <laughs> ofte vi simple post momento estus mortigita do. Ciu mia frato spionas o malamiquin, mine scias. Sed evidente iu iam esos in citiu chambro, char la porto estes iam malafermita. Oh, fec, fec, fec, malamico, gi just trovis mian fraton. Gi devas cashi sin, eble anta la Cer Char mia fraton ne hava shieldon, do esas facile por mortigi mian fraton. Gi just uses iun saltil on mi. Ec ne sties che tio existis, et tio ne gravas. Kai pro tio che mia frato ne havas... Uh, oh, gi jam havas, oh, mi ne vidis tion. Do gi uses ilon por reshargi sian um, shieldon kai nun pafas la malamikon kai la teamano de mia frato in un chasa la malamikon kai shana mia frato tre shanji a shata shanji ji inter la diversa papiloi u Ecco, a, mi credes che mi frato balda morto se giù gi morticco sa mine. Shine la malamico jus mortigis mi han fraton. Yes kai vi am sties ke mi chatis chitun libron sed ankal en alia libro uh, libreo mi trovis du alien esperanto libron do du alien vortaro mi chatis ambau kai mi chatis ilin char mi simple chatas kolekti uh, libron kai ankal se estus nova esperantisto kai tiu bezonus uh, vortaron uh, fizikan tiam mi povus doni ĝin al uh, tiu nova esperantisto sed mi efektive havas tri diversajn vortarojn de tri epokoj ene de Esperantujo do mi ne montras gin nun sed en estonta filmo mi volas montri la evoluon de Esperanto per de ĉi vortado e ĉar mi kredas ke ĝi povas esti tre interesa sperto Ciu case, ni nun esos iel la fino del filmo, se vi shatis citium filmeton, vi scies kion vi devs fari. Shatu gin, disconigu gin, abonu mian canalon se vi ancora ne abonis, ca mi vidos vin cioin el veronta filmo. Ca se vi ne estos tie, mi trovos pli da libroi, ca mi batos vin gis morten par citiui novai libroi.